ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია დავით ფერძენიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. მე მინდა წინა სტუმართან დაწყებულ ერთ თემას გამოვეხმაურო. ნაციონალურ მოძრაობის ხიდან მასშტაბური დესტაბილიზაციისთვის ზადების საქმე არსებობს. 315-მე მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება, რაც ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის მცდელობას გულისხმობს. ბევრი არაფერი უთქვამს დღეს ლევან იზორიას, მაგრამ ამ თემაზე ჩვენ განცხადებები მოვისმინეთ. თქვენ, როგორც მართველი კოალიციის წევრს, თქვენს გაქვთ ეს ეჭვი, რომ ეს თქვენი პოლიტიკური ოპოზიცია რევანშისთვის ემზადება და ხელისუფლების ძალით შეცვლის რესურსი გააჩნია? მოგესალმებით ის რაც ხდება ძალოვან სტრუქტურებში ბუნებრივია ახლა პარლამენტის წევრებისთვის ცნობილი არ არის ამიტომ მე ამ საკითხზე ვერაფერს გეტყვით მე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია ამის თაობაზე მე ვიცი ერთი რომ რომ სამი ჩატარებული არჩევნების შედეგად სული მანდატი აა ჩვენი მოკალაკეებისაგან მიიღო კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ახლა ჩვენ გვაქვს ჩვენი გამოწვევები და ყველაფერი კარგი და ცუდი რაც მოხდება ამ ქვეყანაში არის ჩვენი კოალიცია ქართული ოცნების და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი დოზი და წილით რესპუბლიკური პარტიის პასუხისგებლობის საკითხი. ამიტომ მე ამ თემაზე ვერაფერს ვიტყვი, მე ვიცი რომ პოლიტიკური ოპონირების რეჟიმში მომუშავე ნახელისუფლარი დღევანდელი საპარლამენტო ოპოზიცია უნებრივი აცდილობს რაღაცა ისეთი ფორმები მოძებნოს, ბევრი რამე არ მომწონს. ჩვენი მრავალწლიანი ოპოზიციონერობის დროს რაღაცები არ გვიკადრია ისეთი, რასაც ეხლა კადრულობენ, არის სახელმწიფოს ინტერესები, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ, მაგრამ ეს მათი არჩევანია, მათი სტილია, ეს არ არის თავარი საკითხი, ეს არ არის ქვეყნის გამოწვევა. მე არ ველოდები არათუ რაიმე ტიპის რევანშს. რევანშს ზალადობის თანხლებით ამის შესაძლებლობას. მე არ ველოდები ნაციონალ მოძრაობისაც პოლიტიკურ რევანშს. ეს არის ჩემი პოზიცია საქართველოს სხვა გამოწვევები აქვს. როგორც ჩანს თქვენი მთავრობის შინაგან საქმეთა ministri ფლობს ან ფლობს ინფორმაციას ან ელოდება ასეთ პასუხი ინფორმაცია მას მეტი აქვს ბუნებრივია ვიდრე მე, ამიტომ ახლა ამ თემებზე მე ვერ ვილაპარაკებ და არ შეიძლება ვიცოდე რაიმე კონკრეტულად რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი. მე მგონია რომ ჩვენი ქვეყნის ქვეყნის მთავარი გამოწვევა, რომელიც ბოლო დღეებში გამოიკვეთა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი უმთავრესი გამოწვევა, ეს არის ძალადობა ქალებზე და ეს არის პროცესები, რაც მიმდინარეობს აფხაზეთში, ანექსიის პროცესი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო. ორივე თემას მინდა მოკლედ შევეხო. ჩვენ მოგხსენთ შესაძლებლობას, ბატონო დავით, დავამთავროთ მაშინ ეს თემა და თქვენ გეკნებოთ შესაძლებლობა, რომ ორივე საკითხზე ილაპარაკოთ. როდესაც პრემიერმა მურიგი კრიმინალის შემდეგ ახლახანს ხელი სახელი გაიშვირა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფისკენ, ამას საკრებულოს წევრი, აი თქვენი თანაპარტიელი, დავით ზურაბიშვილი ქსელში გამოეხმაურა. თქვენ კი არ გინდათ კომენტარის გაკეთება ამ თემაზე, მაგრამ ის გამოეხმაურა. და რომ არ აღმოჩნდნენ ეს გამტაცებლები, ნაცმოძრაობის პარტიული დავალების შემსრულებლები, რას ვშვებით? მაგათგან ყველაფერია მოსალოდნელი და იმიტომ ვიფიქრეთო, ვიტყვით, აი კოალიციის ლიდერის პათოს უფრო იზიარებთ ასე იგი რა აკეთებთ კომენტარს თუ თქვენი თანაპარტიელის მაინც დათოზურა აქ მე ვერ ხედავ ერანაირ აიმ უხერხულობას ბუნებრივია დათოზურა ბიშმა გამოხატა ის პოზიცია რაც დომინირებულია რესპუბლიკურ პარტიაში და სხვა პოზიციები არც ერთ რესპუბლიკას არ გამოუხატავს მე იმას ვამბობ წინა კითხვაზე პასუხისას გითხარით რომ კონკრეტული ინფორმაცია რა შეიძლება ძალოვან სტრუქტურებს კონდეთ მე არ მაქვს არც უნდა მქონდეს და ამასთანავე ძალიან კაფეოთ ვამბობ რომ მე არ ველოდები რევანშს არც ზალადობის მეშვეობი და არც პოლიტიკური, ანუ ამომრჩეველზე ორიენტირებულს. ამიტომ ეს არ არის ჩემთვის დღეს აა თქვა ისეთი მნიშვნელობის თემა, თორე კი ბატონო არიან ოპონირების რეჟიმში არიან. პრემიერმა იმ წუთას მე გაიხსნა ნაციონალური მოძრაობისკენ რომ ამ და პრემიერმა გაქცეთ პასუხი თავის სიტყვებს. აჰა. კურაბიშვილი დისციპლინა არ ირღვევა. კურაბიშვილი გამოხატა ეს პოზიცია, რომელიც ბუნებრივი პოზიციაა რესპუბლიკელებისთვის. აჰა, ანუ თქვენი ყოლას პოზიცია ეს და ამით კოალიციური მე სხვა არაფერი გამიგია. კოალიციური დისციპლინა არის არ ირღვევა, როდესაც ამდენად განსხვავებული პოზიცია. ეს საინტერესო კითხვა არის, მე მგონი ეს ნორმალური მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ კოალიცია სპეციფიკური ნიშნით შეიქმნა, კოალიცია შექმნა ბიზინა ივანიშვილმა. ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ მისი, მთლიანად ქვეყანა, კონკრეტულად რესპუბლიკური პარტიაც ეს დადასტურდა, რაც შეეხება ამ ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებს, კოალიციამ ამ ფორმით ძირითადად გაუძლო აა პრობლემებს, დაძლიეს პრობლემები, ასოცირების ხელშეკრულება წარმატებული არის, თვითმართოვების არჩევნები კარგად ჩატარდა, ნატო სამიტი ჩვენთვის წარმატებულია, ახლა დგება ჩემი აზრით შესაძლებლობა იმისა, რომ რაკი კარგად დავძლიეთ, ან ბიზნაევანიშვილი აღარ არის მოგეხსენებად აქტიურად პოლიტიკაში, პოლიტიკაში არ არის პრემიერი არ არის. ამ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახალი რეალობის შესაბამისად კიდევ უფრო უნდა შევკავშირდე და უკეთესი ფორმები მომზემნოთ კოალიციის მართლობის ეს გუნმა პარტიამ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება რომ მის წარმომადგენლობა გაეძლიერებია პოლიტიკურ საბჭოში დღიდან შექმნის 2011 წლის ბოლოდან აა კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოში რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენდით დათო უსმაშვილი და დინა ხიდაშელი ანუ საპარლამენტო წარმომადგენლობა ახლა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სექტემბრის თვიდან პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე დათო უსმაშვილი არიან პოლიტიკურ საბჭოში გადაწყვეტილების მიმღები ორი ფიგურაა პარტიული გადაწყვეტილებების და პარლამენტში ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი რესპუბლიკელი არის. არის არის ეს მე ვფიქრობ აა ხელშეწყობა იმისა, სხვა პარტიებიც ალბათ ეცნებიან, რომ უკეთ იყოს ორგანიზებული კოალიცია. კარგით. ბატონ დავით, განსხვავებულ განცხადებებზე რომ გეკითხებით ზურაბიშვილის შემთხვევა მოიყვანა თეონა მაგალითად, მე გეკითხებით მაგალითად ლევონ ბერძენიშვილი ამბობს, რომ სააკაშვილს არ დაგვაჩაგვრინებენ, ხელს არ გვახლებინებენ, ასე შემდეგ და დავით უსუფაშვილი თავის წერილში, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმში დაიბეჭდა, ამბობს, რომ სააკაშვილის დევნა არც თუ უსაფუძვლოა და რომ მას მისი პოლიტიკური წარსული სასული ძდევნის და ასე შემდეგ. ანუ არის წინააღმდეგობრივი ეს განსხვავება. წახნაგოვანია, მეური წახნაგი <laughs> არსებობს სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვანაირად ითქმება და რაღაცა ახლა სხვადასხვა იერარქიაზე იქნება, სხვადასხვა გარანტია, რაც უფრო მაღალ სახელმწიფო იერარქიაზე. აა მიხეილ სააკაშვილს ძალიან გავლენიანი მხარდამჭერები აღმოაჩნდნენ ევროპაშიც და ამერიკაშიც ეს ჩვენ ვიცოდით და ლევანმა ეს თქვა ის რომ აა საქმე შეიძლება აღიძ აღზრას, მათ შორის პრეზიდენტზეც და უამრავ ქვეყანაში არამარტო საქმე არის აღზრული, არამედ ზოგი დაპატიმრებული და გასამართლებულიც კი არის, ესეც ჩვეულებრივი და ბუნებრივია. ჩემთვის თავარი არის რომ არ ვიყოთ ორიენტირებული წარსულს. ჩვენ ჩვენთვის თავარი არის რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგომ ძალიან სერიოზულ გამოწვევებს შევხვდეთ მომზადებული, მობილიზებული სახელმწიფოს მისხევის და საზოგადოებას. ეს რომ თქვით რომ პრემიერს ეკითხეთ ესო, რას ნიშნავს? ანუ პრემიერს განცხადებებს ემიჩნები? არაფერი პრემიერმა რაღაც თქვა, რა კონტექსში თქვა, ეკითხეთ მას ახლა მარტივია. აი, ბატონ დავით, ღირებულებით და აი აფხაზეთზე ალბათ შეგვიძლია ახაც ვილაპარაკოთ, ღირებულებით მოგვარებით ყველაზე ახლოს კოალიციაში ხართ თავისუფალ დემოკრატებთან, ხო? ლიბერალები არიან ისინი თქვენს. მაგრამ არის მაგალითად ესეთი წინააღმდეგობები, აი მინისტრი ზაქარეიშვილი და თავისუფალი დემოკრატები, რომელიც არის თქვენი პარტიის წევრი, თავისუფალი დემოკრატების პეტრიაშვილი, ალექსი ამბობენ ცოტა განსხვავებულ რაღაცებს. აი მაგალითად ორივე კაბინეტის წევრია. ზაქარეიშვილს მიაჩნია, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი სასარგებლოა და უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ მაგალითად ალექსი პეტრიაშვილმა თქვა, რომ ამ ფორმატმა თავი ამოწურა და რომ რუსეთი არის ამის პირდაპირ შეტევაზე გადმოცემული. აღმოსული. აი რით ახსნით ამ წინააღმდეგობრივ პოზიციებს და ამ შემთხვევაშიც თქვენთვის რომლის პოზიცია უფრო ანუ მისაღებია და რომელს იზიარებთ? თქვენი თანაპარტიელის თუ აა ასე ვთქვათ, მონათესავე პარტიის წარმომადგენელი. შვიდ დღენახევრის წინ არც ბუკა პეტრიაშვილს არ უთქვამს, რომ კარასინი აბაშიძის ფორმატი უკვე ამოწურულია, მან თქვა ალბათ დღენახევრის წინ, ზაქარიაშვილმა ჯერ კიდე თქვა ის რაც ამდენი ხნის განმავლობაში როცა ეს ფორმატი შეიქმნა და წარმოქმნა. ამიტომ ახლა ჩვენ ერთი პარტიის წევრები არა ვართ, ახლა ამას მე ვერ მივიღებ როგორც რაიმე სერიოზულ რაღაცა სხვა ობებს სხვა სხვა პარტიის. ჩვენ რომელ რომელს ემხრობით უფრო რომელს იზიარებთ ჩემთვის თავი არის ის რომ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქვეყნის იყოს უზრუნველყოფილი და ტექნოლოგიურად ჩვენ ვიყოთ ამისთვის მზად. ჩემთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა იმას, რომელიმე ჩემი გამონათქვამი, ჩემი ძმის ლევან ბერძენიშვილის გამონათქვამი, ხუებზე რო არ ვილაპარაკოთ, 10-დან 10 შემთხვევაში იზიარებს თუ არ ადამიანები მოაზროვნე არსებები არიან, მათ შორის ერთ პარტიაში და თქვენ წარმოიდგინეთ კოალიციაშიც კი შესაძლოა რაღაც ტონალობებში იყოს სხვაობა შესაძლოა რომ რაღაცა პოზიციაში იყოს სხვაობა მაგრამ თავარი და არსებითი არის რა კურსი და რა ხაზი აქვს ამა თუ იმ პარტიას ხელისუფლებაში თუ ოპოზიციაში ამიტომ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება როგორც ვატყობდა მე მინდა მთავარ თემებს შევეხო ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი თემა დღეს საქართველოში. ეს არის ძალადობა კალებზე, შოკის მომგვრელი და ეს არის ძალიან საფათო პროცესები რუსეთის მიერ დაწყებული აფხაზეთში. ის რომ ის რომ ძალა თქვენ რა უნდა გააკეთოთ, ანუ სახელმწიფო ცოტა საკეთებს. ეგ არის ის რომ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ პოლიტიკურ სპექტს, რესპუბლიკური პარტიის ჩათვლით მე საკუთარ პარტიაზე ვილაპარაკებ. ამდენი ხნის განმავლობაში რაიმე ხელშესახები საკანონმდებლო ინიციატივა არ ქონია, არსებითი და ხელშესახები, მნიშვნელოვანი და კარგად გააზრებული არ ქონდა ჩვენ რა მასშტაბის ძალადობაზე გვაქვს. ლაპარაკი რა მასშტაბის საფრთხეები არის ქვეყანაში ოჯახური ზალადობის ამისთვის ჩვენს ბოდიში გვაქვს მოსახლეები მე ლაპარაკობ ჩემი პარტიის სახელით ჩვენ უფრო შემოფარგლული ვიყავით იმით რომ რესპუბლიკურ პარტიაში მეტი ლიდერი ქალია საკრებულოებში ბევრი რესპუბლიკელი ქალია გაცილებით მეტი ვიდრე სხვა პარტიებს შესაძლოა ყველგან ერთად აღებული ჩვენ ვიყავით შემოფარგლული შიდა პარტიული ხელშეწყობით ქალებისადმი პარტიის თავმჯდომარე ხათულასამიძე ქალია, თინაკი დაშელი ქალია, არც ერთი და არც მეორე უნებრივი ამნიშნით არ არიან რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მაგრამ 21-ე საუკუნეში ცხოვრება პრინციპით ლეკვი ლომისასორია, ზუ იყოს თუნდა ხვადია პოლიტიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ძალიან მაგარია, თუ ობიექტური სუბიექტური ხელშეწყობები და ასე შემდეგ გავიდა სალიდერო პოზიციაზე, აი სწორია კაცის, სხვა არა. ამიტომ ჩვენ უნებრივია ძალიან სერიოზული სამუშაო გვაქვს შესაძლებელი პოლიტიკაშიც, ხელისუფლებაშიც, ქალების მნიშვნელოვანი როლის ზრდის თვალსაჩინო და მეორე საკითხი ეს რაც მიმდინარეობს აფხაზეთში, ძალიან ძიმე პროცესი მიმდინარეობს. ამდენი ხნის განმავლობაში რუსეთს შემო მონახული ქონდა აფხაზეთი და ყირიმის და მოვლენების შემდეგ დონბასის მოვლენების შემდეგ როდესაც დაუჟელად გაუვიდა მას და ვერ დასაჯა სოფლიო თანამეგობრობამ პრაქტიკულად დღეს მიმდინარეობს აფხაზეთის ათვისების პროცესი აქვს სამხედრო შემადგენელი ამ ხელშეკრულების პროექტს ძალიან ძიმე პრაქტიკულად აფხაზეთის არჩეული პრეზიდენტის თავარსარდალიც ვერ იქნება აფხაზები იქნებიან რუსულ ჯარში რეალურად საზღვარი სახმელეთო სახაერო საზღვაო ყველაფერი იქნება ოფიციალურად რუსეთის კონტროლის ქვეშ და უფრო მნიშვნელოვანი არის პოლონელი რა თქმა უნდა არ არის ეს მოსალოდნელი იყო უფრო მნიშვნელოვანი არის კიდევ ის რომ სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტებით აფხაზეთი უნდა ავიყვანოთ კრასნოდარის მხარის დონეზე. ამაზე არის აქ ლაპარაკი. აფხაზურ საზოგადოებაში არის წინააღმდეგობა, სერიოზული წინააღმდეგობა. დღევანდელი კანონმდებლობა და არა საქართველოს სასარგებლოდ. მაგრამ ის არის საკუთარი თავის და იდენტობის დასაცავად. ამჟამად რუსეთია. ხელისუფლების რეაქცია იყო საკმარისი პარლამენტის რეზოლუცია. მე ვფიქრობ, კარგი რეაქცია ჰქონდა ხელისუფლებას. მე ვფიქრობ, ადეკვატური იყო რეაქცია და ეს ჩატარდა პრეზიდენტის უსაფრთხოების საბჭო და მე მე პრეზიდენტი აპირებს უშიშროების საბჭოს მოწევას უკვე დაანონსა 27-ში იგეგმება იქ э, რატიფიკაცია, თუმცა მარტივად არ გაივლის. აი ვალერი განბა, რომელიც სპიკერი არის, ძალიან ნეგატიურად აფასებს, ნაულ ხაშიგი э, ძალიან ნეგატიურად აფასებს, ანუ საზოგადოება იზოლდა ჭანია, რომელიც ძალიან აქტიური ნაწილი არის აფხაზური საზოგადოების, ნეგატიურად აფასებენ ამ პროცესს და დღეს ჩვენთვის სულ ერთი არ არის. ის რომ აფხაზები ჩვენს უნდა ზურგით დგანან, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის, ისინი წინააღმდეგობას გაუწევენ თუ ვერ გაუწევენ, ანუ აფხაზი ნაციონალისტები წინააღმდეგობას გაუწევენ თუ არა რაღაცა რუსეთის პირდაპირ რეგიონად ქცევას. რა მექანიზმი გაქვთ თქვენ? იმისთვის, რომ პროცესზე რაიმე ტიპის გავლენა მოხდეს. საერთაშორისო აქტიურობა მაქსიმალური და ჩვენ მექანიზმი აფხაზური საზოგადოების რაცა მართვის ბუნებრივი არა გვაქვს იქ დარჩენილი მოსახლეობის, მაგრამ ჩვენ გულშემატკივრობთ ამ ვითარებაში იმ წინააღმდეგობას, რაც არის აფხაზეთში, ეს ჩვენს ინტერესებშია, ჩვენთვის სულ ერთი არ არის და მეორეც ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთის პოლიტიკა გახდა ისეთი, რომ ყირიმი პირდაპირ წაიღო დონბასი დნესტრისპირეთის რანგში გადაიყვანა, ანუ მხარედ გამოაცხადა თავი და ნუ გამოვრიცხავ ჩვენ იმასაც, რომ თუ ყველაფერი გაუვა რუსეთს, თუ დასავლეთის მხრიდან არ იქნება შესაბამისი აქტიურობა, რომელიღაცა რუსულ კაბინეტში შეიძლება გაჩნდეს აზრი, ძალიან მარტივია სამხრეთ ოსეთის პირდაპირი მიერთება რუსეთისთვის. შესაძლოა ამაზე წავიდნენ. ამისთვის ზად უნდა იყოს. ასეთი ტიპის არ უნდა დაუშვა. ასეთი ტიპის გამოწვევებზეც კოალიციაში არ არის ერთნაირი რეაქცია. პრეზიდენტი სხვა ტიპის ფორმულირებას ახდენს, პრემიერი სხვა განცხადებას ამბობს, პარლამენტში უმრავლესობის წევრებიც სხვადასხვა სხვადასხვა სიტყვებით რეაგირებენ ასეთი ტიპის გამოწვევებზე. თქვენ მაინც ვინ არის თქვენი მონათესავე კოალიციაში, ვინც ვისთანაც უფრო ახლოს ხართ თქვენი საგარეო თქვენ თქვენ ახსენეთ თავისუფალი დემოკრატები, თავისუფალი დემოკრატები რესპუბლიკელებთან ერთად არიან ლიბერალური ოჯახის წევრები, ჩვენ დიდი ხანია და ბოლო ხანებში თავისუფალი დემოკრატებიც ალდეს წევრები, ევროპელი ლიბერალების ოჯახის წევრები გახდნენ, ლიბერალური ინტერნაციონალის წევრები ვართ, ისინიც იკეთ მოდიან, გასაგებია საგარეო პოლიტიკური კურსი, სანამ გამოჩნდებოდა ბიზინა ივანიშვილი ამ ორი პარტიისთვის იყო სრულიად კარგი, მაშინ ესე და ამიტომ მოიწვია პირველად ეს ორი პარტია და შემდეგ ამ პარტიებთან მოთათვირებით შექმნილი ევროპული და ევროატლანტიკური ორიენტირები, რაც თავიდანვე გამოაცხადა ბიზინა ივანიშვილმა, გახდა მთლიანად კოალიციისთვის. კარგი, ასე დაგისვამ შეკითხოს. ბატონ დავით, თქვენ ლაპარაკობთ ძალიან სერიოზულ გამოწვევებზე, იგივე აფხაზეთთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს ქალების პრობლემა. ეს შეიძლება კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა. ასე უამრავი, უამრავი სერიოზული პრობლემა. ასეთ ვითარებაში კოალიცია თქვენი აზრით რაც უფრო მტკიცეა, მით უფრო გაუმკლავდება, ხო? ალბათ რაც უფრო დემოკრატიულია, მით უფრო მტკიცეა. ჩვენ ჩვენ რაზეც ვილაპარაკეთ მანამდე, რომ არსებობს რაღაც ცოტა სხვაობები, ძალიან კარგია ეს მრავალფეროვნება, მაგრამ არსებობს რაღაც განსხვავებული შეხედულებები ან განცხადებები კოალიციაში. ეს ამორჩევოს როგორ შთაბეჭდილებას უტოვებს, რომ კოალიცია არის დღეს მტკიცე და ამ ტიპის პრობლემებთან გამკლავება შეუძლია. თუ პირიქით რომ ის არის სუსტი და შეიძლება ასეთი საფრთხეების პირობებში აა ასე ვთქვით ის ვერ გაუმკლავდეს ამ ამჩევლის განწყობა კოალიციის მიმართ გამოიხატა ძალიან თავისუფლად ჩატარებულ თვითმართველობის არჩევნებში კოალიციამ აიღო 50% მან გამოიმარჯვა დიდი უპირატესობით არჩევნებში არჩევანი ქონდა ამ ხო, ამომრჩევებს ჰქონდა, არჩევანი იყო, ნაციონალური მოძრაობა იყო ბურჯანაძე, იყო პატრიოტთა ალიანსი. იმ მოცემულობაში, რა პოლიტიკურ სივრცეშიც ვართ, ბოლო ვერდიქტი, რაც ამომრჩეველმა გასცა ყოველი მეორე ქართველი, რაც სულიად საკმარისი აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქე, ამომრჩეველი სულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ კოალიციას მიეღო სახელმწიფო მანდატი. ეს მანდატი არ შეიძლება იყოს მუდმივი და არ უნდა იყოს მუდმივი. ეს არის მონაცვლეობა. არის რომელიც ამ ხედავთ ერთად თქვენს თავს. კოალიციაში ერთად რომელ წლამდე ხედავთ მინიმალურად? ჩვენ ვალდებულება გვაქვს აღებული 4 წლის განმავლობაში ქვეყნის ერთობლივად მართვის და ჩვენ ვაუმჯობესებთ ახლა კოალიციური თანამშრომლობის ფორმატს პოლიცაბჭოში, ცენტრშიც და ადგილებზეც, საბჭოებში ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს აღებული. ამიტომ ჩვენ ძალიან შორს არის ახლა არჩევნებამდე, ჩვენ ემზადებით ამასთანავე თითეული სუბიექტი ამ პარტიისა. ბუნებრივია, ორიენტირებულია იმაზე, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი ამ კოალიციაში და ის იყოს საკმარისი ორიენტირი იმისთვის, რომელიღაც არჩევნებში იდეაში რომელიღაც არჩევნებში საკუთარ ამომრჩეველთან კი ანუ თქვენ 2016 წლამდე 2016 წლამდე გამორიცხავთ რამე რეკორდი 2016 წლამდე არ არჩევნები არ არის კი გასაგებია დიდი მადლობა დაგვერდეთ შეიძლება არჩევნებამდე დაიშალოს მე ვფიქრობ რომ კოალიცია იმის გამო რომ ქვეყნის საფრთხეები გაიზარდა და აქამდე კარგად იმუშავა კოალიცია მე ვფიქრობ კოალიცია მოძ